Saya akan kenalan kenalan murid murid santri santri petang ulis tajah orang yang sangat baik fokus dapatkan ulis tajah orang yang sangat tolong orang yang sangat bantu dapatkan ulis tajah. Sangat turun kencaran kemampuan kaum hui petang tajah orang yang sangat wasul kalau bantuan ulis tajah orang yang sangat baik fokus dapatkan ulis tajah. Bantu umat Islam. Lakek maupun bini மற்ற ஜனேஷ் போராட்டு சுற்று ஜனவே தைரபன் அவர்களுக்கு கோபுரன் சலாம் ஜனேஷன் அல்லாஹ் திருத்தரங்கிஸ்வர் கிருஷ்ணக்கி எங்கள் ரீதன் அல்லாஹ் கணேஷா பாத்து பண்ற ஸ்ரீலா சலாம் சலாம் ஷாபாதே பண் பர உலமா பர ஒலியா பர ஷோதா பர சொலிஹின் பர கூறு பர பங்கு போ Kami nak tambah barokah umur, barokah ilmu, nah, barokah harta, nah, barokah rezeki, nah, barokah abang, barokah anak potong, barokah keluarga, nah, barokah santri-santri, nah, barokah jemaah, nah, barokah jamiah, nah. Barokah perjuangan, barokah pengorbanan, barokah kasab, barokah usaha, Baru kau sudah jaga nikmatan kenikmatnya. Al-Mantar daripada tambahan taufik dan hidayah Ibn eh, Allah Subhanahu Wa Taala. Ketilan jalan eh, Ibn Batatun Allah Ibn eh, kecemburan kecemburan, kekompiran, kekompiran, kepungan, kepungan, kebahagiaan, kebahagiaan dunia akhirat. Muka ibadah kesusahan kesusahan, kesempakan kesempakan, keserbukan keserbukan, keselakuan keselakuan. keselakuan. Malamantar pepat majer awatang kalaban kempang. Daripada tak putuk angku ya awatang. Daripada tu dia majeran botang, botang Muka-muka daripada jumpa rezeki ni. Oleh rezeki sehalal sebarokah. Muka-muka daripada husnul khatimah. Lancang umur lama tak kalau benda kena bina Allah. Lancang umur lama menjunjung tinggi agama Allah daripada nasihat boleh selamat aman di jawapan di musibah daripada dari bencana dari malapetaka selamat dari petana petana selamat dari kedolim dari sedolim dari tengki dari setengki Dari telepon yang setelah daripada nyala selanya lah ganggu dan seganggu daripada selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan selama dari kelin ate kotor ate keringate ate le keringate ate lopan majen matenate.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 Alhamdulillah. Kita eh, dalam bulan Ramadan eh, paringin bisa ngelakonin puasa. Malaman terpuasa kita kita kata terima keajunan epon Allah buat oleh kenceran. Napa berde puasa ni kita oleh kenceran? Enki berde. Kun oleh pelkak ben lapar. Kenceran tak ada. Salah tak oleh kenceran kadang pun nambahin tu sah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsatu asya'ah tuhbitu saum al-kadhibu wal-ghibatu wal-namimatu yamhinil Al-kadhibu wal-ghibatu wal-namimatu wal-yamhinil-ghamusi wal-nazari bi-shahwatin. lemak perkara. Ani ke bisa mempetal dek ke kencerna puasa. Kencerna tak ada. Gara-gara lemak perkara. Antara lain ini penikah lecek. Riba. Tungat tuh asma nasen orang, abang cuba kin orang. Pas sumpah lecek, sumpah selecek. Ben ngabas kelaban syahwat. Lecek riba tungat tu sumpah lecek ni kelakona lesan la conalesan. La kona mata ngabas kalaban syahwat. Ngabas kalaban syahwat. Ini kama betal dah kekencan dah puasa. Artinya kita menikah apa asal ni kasi bodo olen sida kuno le apel ka ben lapar rumah cara ne je gelesan je gelesan lesan ni ka jirim ni ke ni jurum raj napa pitane jirim ben jurum Munjirim ni ke per dengan rasa. Per dengan ni ke ni. Lesan cila ni. Keng jurum raja. Napa jurum ni? Tusah Kesalahan apa? Ketika kesalahan raja gara-gara kun perang seni ini. Lesan oke ni. Seperti kemana tapi juru meraj. Orang sebanyak yang terlaki ke dalam neraka gara-gara lesan. Wala yakubun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasa'idu al-sinatihim. Tetapi lagi orang dek ke dalam neraka. Orang panika eh kursong lagi, muana neng in e neraka. Ani ke gara-gara tengkalakon le seneng. lesan ni kasi banyak acung kaki deka neraka. Makana lesan tanika ben Allah Taala eberin eh, dua beng labang dua beng labang. Mere takor sokor ni. Eh. dua labang pertama engki panika dua labang kesebut panika kuseh kuseh saya seki gini ke nah, mana perapat kiki gini ke perapat gini ke maka lesan ni ke tak bisa bergerak tak patah aku boleh pun tak nomor dua bibir di luar nak boleh di luar nak kiki ni beri bibir boleh titik kiki atas baba krim atas baba kemudian bibir atas baba Ni kesik angkui apin tengin dek kelesan. Polan lesan panika mun oleh apa entah. Ha, Ani kapas banyak kesalahan. Kamu masih riba, kamu masih leceh, kamu masih baik ke Kamu masih asombak leceh. Kamu sejak ngoh jana ni. Masih abai ke apa ya? Amma segitu ngatu. Senas mana senak orang. kamu senik ngini akin dengan lain. Tuhan yang beri pagar sampai tampak pagar ni. Kerem kikih atas bebe. Bibir atas bebe. Untas kerem. Ini kita buka. Kiki tak buka. Bibir tak buka maka lesan ni ka uru tak apa ni. Jadi beriin akar ni kan makle terjaga. Malah terjaga dari apa entah benda seroban. lesan ni kan oleh aku boleh fokus paling fokus eh, paling fokus esen eh? tapi mun oleh cuba paling cuba esen ni ni ke lesan lesan ateh lesan ben atem ni kalau le fokus paling fokus eh. anggota peten ni kena le bucok paling bucok anggota peten sebab senyale orang je kembang eh. senyale orang sini ngene akin orang je kembang maka nama Nabi Nabi Isa alaihi salat wassalam Tak sampai ke petang petang salah buat dengan patek ni kita orang cak petang tak ngucak aduk beru, nak cek buah jangan tak ngucak senik kata tak kau sampai abiasa aki ariba dekik pah beda orang becang baun pah ngucak ki uh becang baun mak celo ben pula tak mandi je uh bon kemu pula tak ya sen segala je cek kembangan Kita kok terbiasa macam ni. kata kak. Berdengar patek, enten tak ada buin, buh bocang baunya, enten tak sakit. Tak kau hanya magiba ya. Tak kau hanya magiba. Tetapi dia remah. Saya sebut ben Nabi Isa itu benih bercanggah benih. Benih bucon pandangan kisah benih. Tapi saya sebut apa? Aduh. Ki poten boten ye. Ki kinje boten berarti bagus jam. Ki bede bagus, bagus saya sebut. Padahal ngobosaki perang ampon la acit citin lang lotor lubul lubulut ya bosaki ampon la tu tabut bau nampun la becang tapi tak sebut gini kan. Saya sebut ki gin bulan ki wote. Artinya kita kini namun ada ada tentang kita kenapa? Kan saya kena cara sak bagus sekasak kan boleh bagus apa pun. Tapi orang yang cuba saya teliti cuba, teliti bagus. Lepas saya kata, bagus. Lah, bagus. Dekat aku negara kan setau. Ah, tak boleh manusia. Kepala dengan patek. Nabi Isa. Tak kau miari buat patek. Jadi saya sebut ni saya paling fokus di antara pertena patek ini. Orang yang pandai mana bila nyalian. Orang sebelum mati. Eh, orang ni kan pakun etai penin juga. Etai penin. Kenapa saya jalan lagi ni? Nyalian orang lain. Pada suatu saat deki bekal. Eh jalan lagi ya. Bekal andi lagi ya. Celah sesami. Bekal andi celah sesami mun beni keng niat ka angkui mapo kuzah kabadan mun keng niat mapo kuz badan eh, beda orang ala marah tetang kena eh kabala bercuba bercuba entah apa male orang ni nikah tak terkecoh. Perkara yang hipakun. Mari lagi ke bola kecubaan-kecubaan dapat ni kehipakun alamar. Ya terserah pun. Apa ampun lah. Dan dia tanggungjawab. Parlai ke ni Sebab orang ni kan mau dia pada banding lemeli ya. Jangan sampai telecong. sampai telecong eh dalam level level ni. saya tak terlecong, saya tak tertipu, saya tak terpedaya. Tak ada apa pun tentang kau nggak boleh baca ubat. Eh, berdoreng, amarlah mereka boleh kecubaan. Menirap-irap kecubaan dah kini kan, dekik orang yang Kara-kara yang lama dari kebala bakun. Ha, kan benikin kena telecong. Kencet lah karan lah. Kencangnya mana orang ingat. Kencet lah kencang TV. Sayyidina Ali karamallahu wajha. Kento selenya liareng ngandung macam raja takut. Oh. Mak. Potong nak buat dengar jie kau. ada macam ni. Kan ni kak? Kau beter. Kau beter kau dia. Nak ngandung dia. Ya. lenyala orang setepan ngandu malai gelak gelak ni ke kubater si din ali hanya ngandaki engkau dan orang ngandung ye eh. mempasanan kok cak ngo cain orang sing ngandung sebab man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta hatta yamalah. kecuali muncul orang-orang sejak lakarlah yang mati kafir yang sudah mati kafir agak dia Fir'aun akati gebar siso akati balam yang mati kapir tak ana apa pun tan, asalkan benih orang-orang lain daripada kiban Fir'aun saking kita mati kafir kepada kibun Fir'aun kepada kibun bersiso kepada kibun belam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nyatana orang ni kasi tak mentih doa doa nak kisah. Ni kepolan le sana tak suci. Le sana cuba. Le sana kotor. Epo kotor kalau ben lecek. Epo kotor kalau ben tungat tuh. Epo kotor kalau ben besuan. Epo kotor kalau ben sumpah lecek. Epo kotor kalau ben riba dan lain-lain semua. Karena kau orang tua menikah. Sehingga adu ha? melarat si keterima. Mun lesan nikah suci. Berdering kering ni salah. Bacaan petiha sekalian beres. Beres bersekalian pipo kon lesan ni ke tak pernah apa entah saya maksiat macam sekalian bi patahan ni ke beres Jadi mun berkotor usah 10 kali. Kotoran boleh, usah satu sekali. Kotoran boleh sampai seibu kali. Mun kotoran boleh, tak kasih buka Tak ada medes dan tak medes. Tak kelem belas beres. Lalu ah, bacaan ada jadi benyan. Sebab ampun la ekotoren kelaban caca-caca semaksiat. Si Napa saya kocak arasa nana tabak akibah ni? Ingki put nyebut nyaman datang nyaman teretan lah. Kalau ben perang saya tak kesenengin. Umpama nungguan. Cet aca cabar dan aja. Kini ke saya kocak akibah. Nabi tak ada cara dia dah. Dia eh, bertambahin pelapan aja banyak. Ya, kini kau cak buhtan. Beran boleh kini ke buhtan. Buhtan ni ke giba atau boleh cek. Buhtannya. Jadi muncet lakaran sesuai. Cet ongku dan ongku. Ini kini kau cak riba. Muntak ongkuan. Ni kebuhtan. Kenapa buhtan nikah? kah? riba lecek, Riba lecek ni sekaligus. Eko cak buhtan. Buhtan. Sufyan Al-Thawri ketika berada dua dokter. Ini kata aku sebab ngocak, sebab gulung-gulung gula kena selasa tahun ini. Tak kok mik tertinggi, bahkan setahun ini. Wah, pentran dokteran, nukik benda-benda pentren doktor spesialis rupa kia. Ni kata kok mi agiba ke se lain berarti kan. Bener mun dengan saya sebut ni ke se bagus kan. Tapi kan dengan sendirinya berarti ada cubaan kan sini kan. Saya kucak, saya kucak penderan lah kerana saya kebele lah kerana saya penderan. Tapi berarti kan setong nanti kan buduan kan sini kan. Tetapi sejak benda ini kan. Saya ribanya mana. Dan kok ketika adin tu. Jadi Imam Subjana Saudi bernikah. Tak ting penting lagi benda. Tak ting penting lagi. Dua orang yang masih berkusen. Pola dan apa? Tak kok. Mi anyama. Mi nyake en. Kesetongan. Kesetongan mi pahta tiriba kesetong tak mi berat kesetong ah, apa ni oh arwa pentranalen ah, pentran kagan le ngucak sini ngucak pentran kagan berarti kan buduh buduhan se aleng ah, ngucak pentran alen berarti kan buduhan kagan kan ini Dah kini kita kuat tertinggi bang ni. Dia tak mengucap buduan. Mengucap penteran dia. Sepenteran. Tapi kan dengan sendirinya. Melepenteran si kakak berarti buduan si alek. Melepenteran si alek berarti buduan si kakak. Tak Tekan mengucap penteran alek. Kan berarti esen kasa mengucap buduan kakak. Kan kan sini. Kita kok itu tinggi Tak kok. Ini kan dah anda tahu diingat ni. Tak ting bening kena orang. Gen dengan ruwak ya. Singo cak sini kan kata ko. Ini ke Imam Sufyan At-Thawri. Gen dengan siapa? Gen dengan kakak. Berarti kan ada yang cuba. Pada pun singo cak. Yang kutai sepuluh deki. Pada pun cuba. Ada ah, yang cuba. Ada Pada pun saya ngucap nak ke nikah. Puh. Pelakan datang neruwa kian. Pelakan. Pelakan. Hmm, buka kian. Le, ngucap sana ke berarti kan. Bisa. Alain ah, penikah kan. Bisa. Napa nyaman ini. Bisa sakit hati. Berarti kok riah cerean kan saya nikah engkau dia cerean kin kun tak ngocak alen ah, dia cerean cerean tempen berempu menempu ke an ki lampen saya ngocak saya nikah tak kok nikah sama Sufyan Al-Thawri dari tengah tengah, dari tengah tengah, Sufyan Al-Thawri sebab riba menikah bisa tertitu aja. mana bisa riba menikah orang-orang soleh maka tusan tu saraja mun si riba ni orang soleh tusan tu saraja katia orang sahdi ilmu ben orang si apal Quran. Cek mungkin mun kan, tu seraja. Orang ahli ilmu ulama artinya ben orang si apal-apal Quran cek Lebih raja tempang ben agiba selain. Pastu sana tu seraja, Tu sana tu seraja. Dek ni kaki yang ngidingaki, ngidingaki, Ngiding Wah menyaman si ngidingaki, aki. Malama egiba. Neng neng. Ngiding aki. Lain ni lah, kan macam tu seraja ya. Orang apal Quran. erasan eh, yang cuba, Bayi ngidingaki, Tu seraja ya. neng-neng tak nolak tak mampu ni ketus raja kia ya? tidak remah mohon benda orang ni kagiba ulama atau agiba orang apal Quran memumumu cagi banjir lalat tina terotlah jira tak ah, berdecuban tapi kan saya pada dia. Malah fokus tepat ke saya kesenangan Allah. Allah Ta'ala ria. Ya, cinta ada orang ahli ilmu. Orang ahli ilmu dia eh, kecintaan Allah. Walaupun fasik, aku ni kecintaan Allah kalau ben ilmu nuru. Orang apa Al-Quran dia. Apa Al-Quran dia. Orang yang semasta oleh syafaat Al-Quran. Lah. Orang yang suara kerwa. Mak pasal nanti salah kun kan beun je tinam buang buka cak tau sakit je senika bener ne mumpasaran ni dingaki itu orot ni tak serambu tu seraja sekali akhirnya pas tetifasi ke abu na'udzubillah Orang agiban ni kenyata na cesa keng orang ni ka peka. Ini lo ngapa peka? Bau na ni ka bacangnya, bau na bacang. Keng kun moningak mangkinan, karena ampun lah Napa nyaman ki bersahabat keng bola nani. Sengke tak eka rasa bau becak. Mungkin masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti eke ding bau ni. Benar, napa nyaman bau nak orang si agiba ni. Bau negiba ni kah bocang. sahabat pernah mangkin bau ceng, buacang secang bacang ah, betuangan Nabi Rasulullah ejawab eh, jawab ketika sahabat kento matur ma asyaddanatna hadar hadir rih Makcik buat macam ni kita Rasulullah. Bun pernah apa kat itu? Ada nak orang munafik si agiba dak orang Islam ni. Siapa bau buat yang ingat dia. Insya InsyaAllah. Naudzubillah. Tumma naudzubillah. Agiba ni ke pada bensing akan terkini orang yang segiba yang dalam keadaan petang, dalam keadaan mati. Jadi muntro selamat dari ngakan kekinga tetangkan yang eh, dalam keadaan mati, cakiban, cakiban tetangkan wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim Eta bin Allah subhanahu wa ta'ala Cuma orang agibah nikah. Tercuk negak disak terlalu cuba kena orang. Tapi orang kun cuba tibi. Terlalu tak peratu orang. asli ni tak peratu tibi. Orang tukang giba ni. Tak kira sejen keratu kau orang. Temu pun. Wah. Cik pakai ding pun karu aja. Arapa. Abu apa tamu dolar. Dekian yang tak pahat. Sapa sarang hiding kap piung kai ke bela ke jadi ayo saya ingat Tetapi cet lah karena etam tampek ben orang. Etampek orang, orang agiban. Tetapi cuba tibi. Sepaling merugikan. Orang agiban ni kau kuna pada benang atuk um. Kepukusan lah. Ayat tang kebagusan kelabat. Kebagusan kelabat. Engkau tina teka tandi kebagusan. Mun bendi kecubaan mereka langkau. Pada ban sesini kenyataan orang hibah ni. Orang agibah panika mata dekat ke pekus nak banti bi beki ke orang se e giba. E eh, beki orang se e kerasanin ke pekusan ke lah. Kemudian saya kerasanin, saya rasanin Kak Desa. Kecubaan-kecubaan. Ini eh? kayak sangko laki. Dan koreng si Agiba. Rogi tibi. Rogi. Terus terbuna Abdullah bin Mubarak. Mungkin pada Agiba kok. Angol Agiba yang tua tibi kok. Kita pun agi baring lain. Dia rumah. Apa? Yang lagi baring anak maki kefokusan. perkusan. Tak bagi ke tua. Mun kefokusan. perkusan. bagi ke orang lain. Ayah bagi ke tang musuh. Cik kefokusan. ke bagi ke ah, orang tua. Cik orang kong ikut daripada lagi. Bangun lagi baring tua. Orang lagi baring tua berarti ke perkusan ni. Kok ikan di orang tua. Mun kau riba orang yang segera bercin, mun kau berarti kau kan aku maki kebawa kusen ka orang yang saya kebawa cin engkau. Apa? Rogi kau. Kan sini. Abdullah bin Murad bin Mubarak. Ni kata bu, kau mungkin kunda pada riba. Ngo, oh, anak riba yang tua tibik. Sebab orang tua dia lebih hak kangkuing oleh kebuku sana singkok. Dan pembanding lain. Yang lagi berikan beri kebuku sana kering lain. Maka nama ini Hasan Al-Basri. Bada orang yang riba. Baya terah teren bah. Baya teren jajan. Bima Hasan Basri. Bima Hasan Basri. Kalsa kan saya pergi baju nak Imam Hasan Al-Basri. Iya kok kan. Kau tu akan langkong. Kau tu malas ke ki ya. Sebab arul labri ke perkusen ke sengkok. Oleh nasi aku boleh perkus di berik Lari bagi kang kau. Masa sengkok pasanan tak sedekah. Cecen dekan tak boleh cecen kan. Kau orang jicing orang jilabri ka. Perkusen ke sengkok. Ia എത്രയും ജച്ചൻ മുൻമക്കൻ യാത്ര മണ്ണു കുനിക്ക യാത്ര ചൊണ്ടുസൻ Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetilesan panika tompol ke Allah gara-gara iguna aki ka angkui bareng sejat e larang Allah tompol akhir tak minta ke Allah Ta'ala tak kelemedes oleh kun fatiha tak apa yang macam ini ya sin apa sampai ke surat kahfin sekalian kangkui nampai noreng Al-Quran itu ditampak tapi tak kelem timati karena lesan kotor. Beniking Al-Quran tak manti punten. Mun Al-Quran ni kapa kun manti. Wa nunazidu minal Al-Quran ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa'u. Tetapi Al-Quran ni je lah kerana teti betul tu, teti tanpa boleh. Al-Quran ni. Teti rahmat Al-Quran ni. Wa nunazidu minal Al-Quran ni mahuwa syifa'un wa rahmatun. Teti tanpa pun teti rahmat. Bagi orang-orang mukmin Tanpa rahmat. Eh, dalam ayat selain. Peta tu bentampet. Qul huwa amanu hudaw wa shifa. Jadi peta tu mentati tampet. Hamun deki ibu cahin ternyata tak lembetas dari magingan ni. Ya. Ni kelezan kotor. Lesan dekeng kotor. Maka ada yang kadang, -kadang Orang yang pernikah amal ni debat. Keng setong na kot setong na punten. Kenapa? Tergantung. Jangan bersenalesan, Tergantung jangan bersenalesan. Bahkan gara-gara lesan penikah sampai-sampai dengan kadang jemaah kat disa norok tak terima sekali ben Allah. Pola na beda orang le sana nikah lesan tungat tu. Tuti bazar-bazar kisa. Ani ka akompol noro adua. Ani selain sila noro tak terima sekali gara-gara nikah. Gara-gara beda yang situ ngatuk. masa Nabi Isa alaihi salatu wassalam Nabi Musa lagi. Masa Nabi Musa. Siapa renyuunan Nabi Musa. Bukan rombongan banyak ni kah sampai telu hari telu malam minta ujian telu hari telu malam minta ujian ada tak keterima padahal ini kebunnya orang ni. Jemaah jamaahnya banyak telu hari telu malam pakun tak keterima ke Allah Pahbi Allah Ta'ala wahyuin da'iya Musa Mun ki berdeh tukang tungat tu dan yang ijama ada ba ya. anjiri. Ben sengko tak terima aja sah. Eh kan gara-gara reng setungat tuan ni. Tak terima tuan reng sebenyan. Akhir ketika apa? Bina Bimusai Musa, Pak Kona topet kapi, topet, topet kapi ya. Atau pet niat ngambuakin di kelakuan tu sah, Termasuk dari tungat tua nambu kapi dia. Niat ambu tungat tu ya. Mak le pernyuunan ke Allah Ta'ala dia kata remah. Ya Allah telah hari telah malam nang dina atau ku tak kelem eh paringin. Ujian bin Allah Ta'ala dia. Ternyata gara-gara berdasarkan sandi itu sama rakapir ya niat atau pet kepi. Begitu atau pet langsung datang ni kawas. Ondem temu datang, temu ondem ondem tebel pak langsung. Ochen. Maka nama Nabi apa nya unat istighotaan awali dari topet kata. Awali dari topet istighotaan. Sebagaimana kebiasaan kita, dengan waktu Jumat manis ini. Jumat legi. Kegiatan rutin Jumat legian kan saya kan. Atau buat keluh sebelum istighota. Polen pun tak atau buat keluh ni ke gara-gara. Berdua tukang. Petena setong gue. Tak kata terima tak kepil. Tak kau mengingat nikah. Tetapi atau buat kadak dengan Tetapi oleh mata dah tusah oleh kata yang mana perenyuunan si macam-macam kisah. Topet kata. Bahkan ingat makin pernikah. Parloh. Orang nikah. Topet masal. Setiap kumpulan-kumpulan nikah awalin dari topet. Sebab pun tak awalin dari topet. Orang pernikah. Apa renyuunan ke Allah. Ilum kebadan. Nabak tusah. Maksudnya entah. Engki. Cik yang itu saya tak tahu betin kan dosa. Saya dosa mungkin tahun sepun pun saya lakuk cuba. Tapi pun tak tahu sampai ke semakin. Kan tepan ala kau dosa berarti ini. Neng neng umur oh, ingat. Kengkun anyama ala kau dosa. Napa? Neng lagi perintah. Neng lagi perintah. Suruh tuli atobat ternyata tak dikdula atobat. Apa nyonan ke Allah Ta'ala? Muncit aben tak atobat. Kan tepan ala kudus. Orang yang panik kemana Nabi andik kesalahan ke Allah wajib atau sana leka makin makin dia Mungkin tunda sampai ke laku sampai ke malam ini kan berarti terus tu seorang gini kan atambah tu sana terus atambah tu sana Pasal pernyuunan ke Allah Ta'ala dalam kebadaan abad ah, ala kutusah. Kan pada benda ala kutusah sebab tak laksana aki perintah topat. Saya wajib bagi sana leka. Seketika. Seketika itu juga. Dia tak kira pun. Tak kira terima. Melarat saya terima. Tak pandang ala kutusah. Saya tak minta ke Allah Ta'ala. Topet keadaan puru kempang kata remak ke Allah Ta'ala. Ha, tertiban pimpinannya terus kepada kita atau pet kastah atas tu sesi ke ada. Ngambuaki tu sesi tepat ni lakonin. Cerah, niat cerah atas tu sesi bekal datang aku siapa kalau datang abak ni ke tak ngulang nah tusah. Semakin mentemak lah kau tusah ngam buaki. Tusah-tusah yang boleh kada pak kasta. Kasta. Dari kasta nah ngam buaki tusah nah. Dari kasta nah nyacer dari ngulangin tusah-tusah nah. pernyoonan mereka nikah. Jadi tidak tu sana. Saya dengar topat nikah. Atta ibu minal zambi. Kaman la zambala. Orang yang saya topat Dari tusah. Daripada ben. Saya tak agak baik tusah sekali. Kipas satu atau betah. Dan kadang kan kun ngucak kas tekun ah Aten tak kas tongku. Ia tak kira pada ada magi. Ya benar Allah Ta'ala macam ini. Sebab tobat dia tak sah. Tobat ni ke benih dari jolok. Tobat ni ke kelakuan na'ateh. Tobat ni kelakuan na'ateh. Masa dengan colok rasa kun talafudnya mana. Talafud bitaubah. Ngalafataki kalau bantopot. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Kasak talafud. Muncit a ah, tena tak nerok kasti tak topet ten. Kuncek lecek ke pangeran kasa. Astaghfirullahaladzim. Jangan sepura abtina kusti dek kajunan semaha akung wa atubu ilih setiap tene jugan masa tobat ke ajunan gusti tepat tepat dak rumah mencetak kastaungku tak niat jerongku ini kan lecik nyaman ke kan pangeran jadi tobat kita dan kadang kita usah tobatin istighfar kita dan kadang kita usah istighfarin Anak apa margana? Istighfar minta sepura tapi kadang-kadang nambahin dosa minta sabar ke Allah Ta'ala ada dan memuntapan ala ku kesalahan jadi ngapun ini kesalahan tak topat. kan kesalahan ni Allah Ta'ala topat atau topet dik atubu ah, ilai atau ah, topet dik Allah topat ke Allah oh macam lesan mun ati ah, na tak nurut tak sah pun tak topat. kun ngocak kesa aslinya tak topat. mencetkas tau ku mencetkas tau ku buru ni kau cakap atau apa mencet niat jerong ku buru panika atau apa ni asa atau apa tu tengah sa atau apa tu nyonya apa kau pangeran kata re makallah muka muka saus amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil وصلى على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت هيلة ورسول الله وسيلته أنت الحياة إلهنا ولكل كرب عظيم اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا واهدنا سبل السلام اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك تتوب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وتمها علينا اللهم زدنا ولا تنقذنا واكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واهدنا سبل السلام اللهم نظم أهوالنا وأحسن أفعالنا وخلصنا من علم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والغلاء ولما والطاعون من شرور الأعداء والشياطين ونفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحصل مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والنسيان اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.